नया हिंदुस्तान है ये हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा भी वक्त आ गया है खून का बदला खून से लेने का तुम्हें कश्मीर चाहिए और हमें तुम्हारा साथ शहीद सुबेदार मनोज शैगल शहीद सिपाही अनिल राव शहीद हवलदार फैज अंसारी पर ये हमारे हर शहीद जवान के लिए अपनी बहत्तर हूरों को हमारा सलाम बोलना कहना दावत पर इंतजार करें आज बहुत सारे मेहमान भेजने वाले हैं